开启总电，打开盖子，倒入洗渣，开启电源。 表头温度到达后，就可开始溶蚀，手动、寸动、自动。 自动开启，约等五分钟之后就可开始自动转。取出洗渣。